tonight, tonight, tonight, қошеметтеріңіз қошеметтеріңіз әрмен қарай жалғастырамыз ә, жалғастырамыз сонымен қымбатты көрермендер бізде сіздерге бағдарлама басында өде бергендей тағы да бір айдар стресс конференция стресс конференция дегеніміз не э, жалпы қарапайым халықта ә, әлеуметтік қызметкерлерге ә, жұлдыздарға ә, саясатта жүрген азаматтарға өздерінің көптеген сұрақтары бар дұрыс қой бірақ қарапайым халық олармен тікелей бетпе бет тілдесе алмайды сұрақтарын қоя алмайды бірақ біздің бағдарламада барлығы мүмкін сонымен арнайы сіздер үшін бүгін біз қонаққа Э, халыққа қызмет көрсетіп жүрген ақ халатты абзал жандар дәрігерлерді шақырамыз сіздердің қошеметтеріңізбен дәрігерлерге бүгін сұрақ қоятын боламыз стресс конференция қошемет қошемет қаттырақ қаттырақ саламатсыздар ма сыймайды сыймайды екен жарайды э, қошемет ұрып қойыңыздар біздің дәрігерлер дәрігерлер ә, және де ә, арасынан қазір ә, сұрақ теріп жүретін аманжан махметов қымбатты достар байқаңыздаршы көрдіңіздер ғой жаңа так что любой иә. сұрақ любой сұрақ импровизация қымбатты достар ә, опа кеттік қол көтеріп а сұрағым бар ма мынау просто алда отыр еще здоровый екен кішкене маған берейікші дәрігер ассалаумағалейкум құрметті қонақтар қайырлы кеш сіздерге сұрақ қойсам егер де біреу ауырып қалса неге толтырып оған дәрі жазып бересіздер жөтеліп қалған жағдайда енді не жазып беру керек көп дәрі мысалы Оған бір екі дәрі жетеді ғой мысалы жоқ менің бизнесім сен жүргізесің ары қарата сонда а көреміз ары қарай тұр болды жалғастырамыз алейкум неге сіздердің э, қолдарыңыз түсініксіз жазу жазу деп жатырсың ғой почерк почерктеріңіз неге сіздер почерк түсініксіз себебі ол керек ассалаумағалейкум неге барлықтарыңыз аппақ ухоженный боласыздар нағыл дейді неге барлықтарыңыз аппақ ухоженный боласыздар сен біздің урологты көрмедің ғой әлі по идее если че аманжан тұра тұршы сен неғып жауап беріп қойдың енді жоқ жай давай давай біз, жауап берейік онда <laughs> енді жауап бар ма бар неге барлықтарыңыз аппақ ухоженный болып жүресіздер сен әлі біздің урологты көрген жоқсың ғой <laughs> а рахмет рахмет міне мына жер міне адам бері қол көтеріп жатыр өзіңізді таныстырып и сұрақ сәлеметсіздер ма менің атым аяжан менің атым елдар аяжан бірден айтайын пластическая операция жоқ бізде а мне не а теперь аяжан тоқтаңдар ей, қойыңдар қойыңдар қойыңдар жігіттер аяжан онсыз ақ әдемі ойнап айтамын қошемет ұрып қойыңыздаршы ойнап айтамын әп әдемі сүп сүйкімді қыз негізі пластический операция сізге керек екен иә соны байқадым өзімде кәдімгі айтып жіберейін қабылым қабалым мына жақта отқан жоқ достар қымбат достар мен болды қошемет тұрыңыздар мына ауызша болмайды әйтпесе қазір иә сұрақ аяжан сұрағыңыз иә. біз больницаға барғанда бізге бахила кигізіп қойып неге үйге келгенде аяқ киіммен кіресіздер оған біздің больницамыздың директоры есет жауап берсін иә аурухана директоры есет мырзағазиев ұятта болса айтайын бірақ мына көбісінің аяғының иісі шығады міне міне міне мына бауырымызға берейік ассалаумағалейкум уағалейкум ассалам сіздердің әйелдеріңіздің түрі не өчен болса пластикалық операция жасатасыздар ма кім гуля үйге бар шеші мен қазір барамын ғой үйге не болды қылсын болды ғой енді манадан бері үйге бар бар нан ала сал нан балаға ә азы не болды біреудің нанын жеп сенде нан жоқ қой братан давай сұрақ бір біріңмен қырыл децл тыңдайтын бала ассалаумағалейкум менің есімім құдайберген менің атым елдар <laughs> болды айтпа мен жедел жәрдем үнемі неге кешігіп келеді потому что сен мына шоуда отырсың бар жұмысқа бар бар бар ана жаққа адамдарға пациенттерге аман артта артын қатарлы сұрақтар бар екен аха оба тұрмай қалса не істесе болады сам напросился шешінші давай көрейік мында кел мында кел мында кел қысылма қысылма бері кел кел кел кел кел кел иә ә, құрметті барынша кел кел деймін жоқ жоқ жоқ до конца ғой біздің шоу давай мында кел мында кел кел мында кел мында кел мында кел мында кел мында кел шық шық шық тұр мына жерде сұрағыңды қайталай жібер ары қарай алып кетесің ба әлде қалай тұрмай қалса не болады машаны шақыршы маша маша мыныңа мыныңа мыныңа мыныңа мыныңа тұр тұр тұр до конца до конца бұл жерде болмайды ол жоқ жоқ маша жоқ жоқ маша машаны шақырыңдар мен мына маша келмейінше мен не істеймін давай машаны шақыр давай жоқ маша жоқ маша келсін маша көмектесетініне сендіңіздер ғой жалпы көрдіңіздер ғой маша міне міне міне міне міне маша маша скажи все болды барайық бауырым ондай сұрақтар қойма енді келесіде хорошо маша спасибо огромное э, машаға бөлек қошеметтеріңіз иә азаматтың барлық еркелігін бүгін орындаймыз э, нөл сексен алты форма қаншадан жасап отырсыздар жалпы бізде э, жемқорлыққа жол жоқ жоқ жоқ конечно болды бәсе қошемет ұрып қойыңыздаршы армянға сегіз мың саған он алты мың бар қол көтерейік сұрақ бар ма армен қарай а мен жестко арықтайтын болдым ғой кәдімгі жаншы ассалаумағалейкум қалайсыздар менің сұрағым керемет қошемет тұрып қояйық қазақ иә, бірінші адам рахмет жағдайды сұрап отқан қазақ дәрігерлеріне қарағанда неге орыс дәрігерлеріне қатты сенеміз маша бергенші маша вопрос повтори брат э, как казахским қойшы қоя қойшы сияқты сөйлей алмайсың өзің орысша түсінбей қалай орыс дәрігерге сеніп жүрсің сен қазақ дәрігерлеріне қарағанда неге орыс дәрігерлеріне қатты сенеміз деп сенің өміріңде запятая деген бар ма жалпы извините а мына о пончи жорабеков давай ассалаумағалейкум қытайдан вирус келатыр дейді соған бір мнениелеріңізді айтып жіберсеңіздер қытайдан вирус жатыр дейді бір керек қой шай қытайдан қытайдан вирус келді соң мнение айтып жібер дей ма полтора больше десейші бауырым э, емшілерге барасыздар ма кімге емшілерге иә өздеріңіз емшілерге барасыздар ма дейді бақсыларға дейді сенбеймін иә қайтадан қойып жібересің ба емшіге барасыңдар ма жоқ жоқ отырайықшы біз өте квалификационный врач болғандықтан қазақтың врачтары болғандықтан біз шетелге барып емделеміз аха дұрыс айтады интеллектуалды жауап кімде бар кімде сұрақ бар қол көтереміз ұялмаймыз аманжан сізге опа жүгіріп бара қояды алдыңғы қатардан аха ассалаумағалейкум э, гинеколог болған кайф па жоқ клиентқа кайф гинеколог болған саламатсыздар ма тегін операция істейсіздер ма э? тегін операция істемейміз а че ауырсың ба десек жоқ қандай операция екенін түсіндірген жоқ а че ауырсың ба е жоқ десе мен мен негізі деп кетіп қалсайшы жатқан дос баласы неге мазақтайсыңдар десе бүкіл халық тұрып қатырады осы оператор тұрып ұстап тұрыңыздар десе ана тұрып енді ұстап қой жоқ жоқ ондай жоқ ондай тағы сұрақ бар ма о брат ассалаумағалейкум Мен отыр ә, менің атым дастан болады ә, сіз ә, мамандығыңыз қандай яғни дәрігер болғанда қай жерін емдейсіз именно осы кісі ма иә осы кісі гинеколог мынау негізі көп қызығады қыздарға ау лор ғой лор лорсыз ба ау а иә мен лор немін лорман норма дейді иә деймін қыз айқайламашы өне айтып жатырмын құрсын кет келесі да келесі сұрақ бар ма тағы сұрақ ассалаумағалейкум э, өздеріңізге осы мамандықтарыңыз ұнай ма уағалейкум ассалам жоқ неге неге ұнамайды сонда сол саған басында бас киімің ұнай ма ұнайды ұнайды ұнайды шоу себебі достар Tonight Қошеметтеріңіз стресс-конференция осымен аяқталды. Бізде қонақта болған ақ халатты абзал жандар, дәрігерлер. Қаттырақ, қаттырақ қошеметтер шығарсайшы кәнеке естігімен жаным. Маған осы шоу. слышишь, ма? Не надо не ма? Просто сыровать, родной. Чё там? Pork in the the the the Машаны көрген жай тұрмайды Эй! басталды бұл как будто бар ғой андай бар ғой машаның бір қырық жылдығын бір кәдімгідей жүрсіңдер шайып ішіп алсаң кайф айтпа үйтіп тайт